弟兄姐妹平安，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百六十八讲，神要对你说什么？好吃懒做。 他寻找羊绒和麻，甘心用手做工。他好像山船，从远方运粮来。回到黎明，他就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分派婢女。他想得田地就。 他以能力束腰，使膀臂有力。他觉得所经营的有利，他的灯终夜不灭。他手拿捻线杆，手把纺线车。他观察家务，并不吃闲饭。 那这个经文里面有很多很多的他他他，哦，所以最主要的就是讲到才德的富人。那我们的题目是好吃懒做，对一般的人也能够去明白了解到这个形容啊成语好吃懒做，就是他有好吃的东西，哦，但是他就不做工。 所以他可能呢，只是呃想呃是丰丰富富的，但是又不用付出代价，又没有这个责任，所以好吃懒做的人，有些时候呢，也包括他是没有责任感、不进取啊、无所事事啊、游手好闲等等，也大概都可以去形容一个好吃懒做的人。 当然，在我们的这个呃教育体系里面，或者是在我们的文化里面，我们基本上也都不会太认同一个好吃懒做的人。我们都是鼓励人啊，必须要有这个勤劳节俭的一种态度啊。那在这里这个经文呢，呃，就如我上一回已经讲过的，就是在正言三十一章啊第十节开始。 一系列的开头就是讲才德的，呃，富人，他是呃非常难得去寻找的，也是非常宝贵，如同这个呃珍珠，甚至是超越这个珍珠，所以我们真的是看它为宝藏，我们真的是要珍惜，啊，我们真的是也要去生命成长，成为这样的一个才德的富人，成为。 啊，信仰的一个见证人，所以我们说过呢，就是接下来我们就会比较细分、比较具体的来讲到些财德富人他的一些的呃特质啊，在当中来学习和呃去呃提醒。那我们从经文里面，如果你能够感受得到的话呢，它其实就有一个。 十三节一直到十九、二十七，都有很多的女性的“她”这个字，女性的“她”，所以讲的就是讲女性啦，哦，呃，然后呃，在当中呢，很多时候你会发觉到跟做工有关系的，所以在十三节的时候呢，啊，我们几节看一看，看看它的这个范围都跟做工有关的，那就是。 他去找啊羊绒和麻，然后甘心用手做工啊，啊，十三节用手做工，然后呢，他好像山传从远方运粮来，所以他是有这样的一个呃自行啊，计划有远见的啊。第十五节呢，未到黎明他就起来，把食物分给家中的人啊。 是所谓的早起的鸟儿有虫吃，所以他预备妥当啊，照顾家人啊，他把当做的工也分派给婢女。十六节，他想得的田地他就买了啊，这个也是他的其中一个做工。然后十七节呢，哇，他能力束腰，是膀臂有力，这是形容他的这样的一个。 呃，工作啊，他的工作的这个力度跟亮度啊，所以啊，膀臂有力啊。十八呢，他简直是啊啊，他的灯终夜不灭啊，真的是不老不休。十九，他的手啊，就是啊，手把防线车。第二十七呢，最重要的就跟这个题目有关的，就是他并不吃闲饭。 也就是他不好吃懒做啊，所以从这些经文呢，每个经文来说呢，其实都是跟勤劳做工有关啊。当然，你假如是在这个《真言书》三十一章里面，你继续去注意看一看啊，多加以分析的话啊，其实关于他的这个勤劳的经文，其实还是有的啊。 不过，呃，我只是呃这样的诊诊断啊，把它拿出来，呃，来分享啊。它是其他呃《真元三十一章》里面应该你还是找得到的。所以重点就是这个才德的富人呢，他有一个特性呢，他就是不好吃懒做啊，就是二十七节说他不吃闲饭，他就是有这个责任，他有这个进取。 他有这个付出这个代价，所以他在当中呢打理这个呃家中的这些事物啊，各方面也看来是打理的井井有条理啊。所以这就对我们来说呢，当然啊，不是说我们呃，既然是这样的话，就我们的这个教会里面的姐妹们呢，每一个人就要好像这个才的这个。 妇女这样哦，哇！你看，假如你真的是好像他全部经文所做的哦，他真的是太厉害了，很呃，你你强人了。不过我们呃呃也。 也可以这样讲，就是上帝给不同的姐妹有不同的天赋，或者是恩赐、才干，或者甚至是上帝有他的旨意，让她们在不同的地方。哦，不是说每一个呃女性姐妹都是需要呃入得了厨房，然后又出得了厅堂。哦，不是每一个啊她都是要在外打拼，回到家又相夫教子。 然后呃，所谓的什么呃，事业与家庭呃兼平衡啊，这么厉害哈哇，然后呃，在事业呢上哦又做高位，回到家啊就可以跟呃先生呃这个相亲相爱啊和好哇，这个这样的一个财的夫人哦，真的是很了不起。 这当然，这是圣经里面给我们看到上帝的心意，也是一个呃最高的要求。但是，在我们今日我们的现实里面，我们却知道主权还是在上帝的手中。上帝对于我们的姐妹呢，都有不同的这个旨意跟安排，也有不同的这个才干和天赋的赐予。那是很重要的，就是二十七节。 就是不吃闲饭，不做一个好吃懒做的女性啊。所以相反过来呢，就是说她不勤劳、不节俭，没有很好的尽起自己的这个责任啊，有所的付出和进取，然后呢，甘心的为家务啊勤劳的做工。 相反，她就变成是一个女性，是所谓的游手好闲，也不务正业啊。有些时候就招蜂啊引蝶啊，卖弄美貌啊与性感，这是不可取的，不是圣经教导的。所以最主要的，就是才德的富人最主要的其中一个特质呢。 就是不好吃懒做，不吃闲饭，勤劳顾家。我们一起祷告，天父上帝啊，我们知道主你创造的亚当，你也为亚当预备了夏娃。我们知道夏娃有主你赐给她的天赋，也有她的这个使命，所以在家中。 他应该有他自己一定的这样的一个本分，还有神赐给他的这个呃顾家的一个呃恩赐。让我们祈求主你帮助着我们的姐妹，真是能够去明白主你给予他们的天赋恩赐，你给他们的使命旨意，你好好的使用着他们，不论是在这个呃呃家。 你的这个呃家务的打理，或是在这个呃事业上的勤奋啊，我们都把它们交托在手中，祈求主你使用着他们，他们也成为你一个美好的见证。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力啊，请欢迎你来转发。 别人也能够来订阅啊，来收听啊，欢迎你来得到爱心的支持，来为这马太牧场来祷告。也请在这个呃 YouTube 啊，特别是在 YouTube 写几个字，鼓励分享，大家一起来学习，彼此提醒啊。 再见，上帝祝福你。